Oh dah dah kebakaran pula tiba-tiba ni. tempat sentak. Kedua, elakkan compensator atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan dual conversation atau bertukar darah dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah wash, wear dan wash. Wash, amalkan kebersihan diri dalam mencuci tangan dengan air, sabun atau hand sanitizer. Kedua, wear, anda adalah sentiasa memakai pelitung dan ketika warm, dia semakin boleh bertegur sapa dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Jom kita sama-sama mencegah penularan COVID-19. Muzik ini dibawakan khas oleh Jabatan Perdana Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, pertama kita mencalonkan Parti Pendudukan Perumahan Malaysia 2024 tahun yang akan bermula 7 Julai hingga 30 September 2020. Pastikan adalah secara asas sahaja online ini www.wordcenter.mypersonal.gov.my dan melalui panggilan telefon. Pasal video pasti adalah sebelumnya secara terbuka bermula 7 Oktober hingga 24 Oktober 2020. Malaysia dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sedang menjalankan kempen imunisasi polio Sabah KIPS di sekitar kawasan anda. Seorang tu di kelas. Aturan rukun negara ini dibuat ketika Parlimen ketiga belum bersidang ekoran peristiwa 13 Mei. Parlimen ketiga hanya bermula dengan bersuara pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan kejadian parlimen, apatah lagi dalam keadaan darurat yang diputar agung memiliki kuasa dan kekuasaan, kekuasaan tertinggi negara serta majlis gerakan rakyat Magiran memainkan peranan memulihkan kesejahteraan awam. Rumah negara mendukung perubahan cita-cita negara yaitu mencapai persatuan erat dalam kalangan warga negara dan negeri yang membentuk persekutuan, memelihara cara hidup demokratik dengan mementingkan kedudukan bangsa dan negara. Kita kita juga merangkumi mencipta masyarakat adil dan saksama kerja hebat daripada perbedaan memelihara masyarakat yang lima perbedaan agama, adat Islam dan budaya serta menegakkan masyarakat dalam penggunaan teknologi dan maklumat bagi tujuan mencapai maklumat dan juga kita tersebut iaitu dalam buku negara tersebut menggariskan lima prinsip iaitu kepercayaan kepada Tuhan kesetiaan kepada raja dan negara keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan kepercayaan kepada Tuhan kepercayaan kepada raja dan negara tidak pasaran u lewat Thank you. Marhum Tunku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1968. Permasyuran hukum negara ini dibuat ketika Parlimen ketiga belum bersidang ekoran peristiwa 13 Mei. Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan ketiadaan parlimen apatah lagi dalam keadaan darurat yang di dipertuan agung memiliki kuasa dan kekuasaan tertinggi negara serta Majlis Gerakan Rakyat Magiran memainkan peranan memulihkan ketenteraman awam. Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971 disebabkan ketidak. kampung Bang Sayang apabila tiba-tiba ada berlaku kebakaran di sini atau masyarakat sana harap-harap tiada yang anulah tiada yang melibatkan kemalangan jiwa untuk spot bang untuk spot